今天我们讲泰拳的站架到底是什么样的？多少年前就教过，但今天还得教一遍。哎，你怎么那么高啊？一直都这么高呀？是吗？你怎么这么高啊？啊，好，泰拳的站架什么样的啊？很多时候手放在哪儿，这是一个问题。有的人的手是放在这儿的，有的人手是放在这儿的，有人手是放在这儿，还有人手是放在这儿的，对吧？有人说这是拳击的站架，我们先不讨论。我给你的标准站架，手是放在眉眉毛的位置的，放在这个位置。当然不是，你这样直立这样放不对。首先重要的就是你先把肩膀抬起来。 这样的话呢，低下巴，对方就很难打到你下巴，对吧？你没有下巴，对方就不太容易打到你的下巴。然后呢，左肩肯定靠前一点点，这边呢护住大概眉骨的位置，左边也护住眉骨的位置，一样高。然后泰拳里面呢，你把肘子稍微往外撇一点点，不要太多啊，不要太多，不要太开。然后收腹，腿部很重要，往右迈一步，跟肩平行，再往后迈一步，然后保证右脚脚尖是四十五度，左脚冲前，但冲左可以偏一点，避免有可能你内扣，对吧？ 所以偏一点点，后脚脚尖垫起来，脚跟离地啊，这么理解。站这个站架，然后眼睛通过眉毛的位置，大概看对手，这样的感觉。OK，为什么我们是这样啊？因为这样是最安全的。这样的话，如果你训练中，你保证大多数时候，教练告诉你手放眉毛的位置。 那但是呢，有可能你打着打你累了，偷懒了，手放到这个位置，OK，我也能接受，会提醒你，给你制造一种愧疚感，就我训练的时候我怎么手掉了，愧疚感，让你不断的提醒自己要高一点。然后如果你打比赛的时候呢，你可能哎手掉到掉到这个位置了，OK，教练也会不断的提醒你。但如果教练教你，手直接就放在这个位置。 哎，或者直接放在这个位置。那你比赛的时候呢？你累了，手可能在这儿了。这个时候是没有任何防守的。所以我们要按百分之一百以上的标准要求，在训练中啊，这是教练的要求和实际他犯了错误的情况啊。然后最后我们还要提醒他，是大概这么一个过程，并不是说我们告诉他放哪，他就能完全放在哪，儿，对吧？好，依然你来做一个预备式，我们来看一下。 OK，大概这种感觉，你看这个是很常见的一个情况，在初学者里面，因为依然我们上次拍摄呢几个月以前，对吧？我们也没有系统的带他练过，我们只是拍摄啊，给他，哎，他就开始演示，对吧？嗯，然后，差不多这个意思吧，差不多这个意思。啊，膝盖 OK，然后手护头，再看一下，哦，差不多，差不多这种感觉，挺好。啊，这个时候啊有一个细节点可以推荐一下，看一下，这个时候其实新手有一个问题，就是手到底放在哪？ 这其实是一个错误的位置啊，你可以理解啊，这不眉毛吗？呃，是眉毛的位置，对。但是实际你看是这样的，哎，放在这儿，哎，这种感觉能看到吗？如果对方要打他怎么办？我说，我说我刚刚怎么看不见你们？对对对，其实你本来就不应该能看看得太清楚，放在这儿。 你能仔细看一下，看这个角度是什么呀？大概包着头，它不是这样，有的人这样，能看这是明显的区别啊，这是开放式的。你看这开放式的，对方叭容易打中，对吧？实际你的你的手这个位置，它是贴着头的，它大概是这样包围住的。当对方如果打他，他格挡的话呢，他可能就他可能就嘣就并起来，哎，然后再回来，对吧？但是这个情况啊，手腹再收一点点，好，不错啊，这种感觉，很多人啊都是错的，这样。 你看这样的话，你会无限被打。我刚才是这样的。哎，看这样的，这这也是一个错误啊。当然有的时候各种情况，咱们分类讨论。对方离远的时候，你这样就行了；离近的这样。其实教课的时候大可不必啊，你就告诉他，对方离近了，我们初始状态，新手就这样报价就是最好的。啊，当然人离远了，是人都知道要偷懒，对吧？人都不是智障，会我操，离远了，我他妈还要这样吗？对吧？这用你教他偷懒吗？就不用你教他了，好吧？ 当然还有一些特殊情况，你说，哎，这是什么？这是拳击的报价吗？不一定啊，因为其实，在欧美国家很多国家，真的打拳击就跟泰拳这个是一样报价的。但是有些国家也是这样报价，对吧？这个我不懂，不是练拳击，但是我告诉你，不同国家的风格，可能练拳击的初始报价、教法可能也不太一样。